În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a urla. A urla pentru mine este a te elibera. Uh, a te elibera de o furie îngrozitoare pe care ai ținut-o foarte mult timp. Uh, la copii, de exemplu, da, au și ei o furie îngrozitoare pe care uh, au ținut-o destul de mult timp neexprimată la timp, n-au avut de unde să știe să-și exprime emoțiile și cred foarte mult că fiecare om ar trebui să aibă un loc oriunde să urle, pe câmp, nu știu, exagerez, ori uh, să meargă la un sport de agresivitate sau arte marțiale, ceva de genul ăsta. Sunt foarte mulți oameni furioși pe lumea asta și cred că este legal să urlăm, dar nu acolo în familie, ci să mergem în altă parte. tutti fuori lei. Ciao!